бәрі болды ғой даяр нұрбек сен білесің ғой менің түшім постоянно оңынан шығады иә ошону айтсаң постоянно оңынан шығады да сенің түшүң опасный <laughs> ооба анан неме болуп бүгін де да түш көрүп ба түшүмдө мага сен айфон восьмой подарить етіп тұрсың да <coughs> э, мен саған мен саған қанша айтам мен мен саған қанша айтам мындай жаман түшті суға айт деп суға айтыш керек эми түштү ал жөнүнөн сүйлөй бербечи пожалуйста болдучу тамагың даяр болдубу жейсиңби тамак кантип жебейин ушунча эмгегим кетип аткандан кийин жейм да албетте эмгегим сенин эмгегиңби бул тамакты мен жасадым нурбек ошо сени алганга канча эмгегим кеткен туурабы ошону айтып атам мен россияда иштеп жана жашап жүргөн мекендештер үчүн казакстанга арзан баада барып келүүнү кааласаңыз ушул номерге чалыңыз